Слышно хорошо. Да, все нормально. Ну, значит, начинаем. Смотрите, всем добрый вечер. Ми з України, все буде Україна, Україна переможе. Так, пожалуйста, я сегодня был на пасеке у себя в гостях, полон впечатлений, эмоций. Поэтому попрошу, я готовлю ролик, кстати, на канале его выставлю во всей красе. И сейчас бы я хотел, чтобы мы чисто пообщались по вашим вопросам. Была у меня тема и по маткам, и по, по породам, и по этим, по расам. Ну, оставим до следующего зума. А сейчас я просто э, с мыслями не могу собраться, потому что они у меня разорваны. Половина у меня там на пасеке разбитой, и половина сейчас дома в такой спокойном, спокойной обстановке. Поэтому можете предлагать э, вопросы. Любая тема будет актуальна, любую тему будем пропускать через наши коллективные извилины и шлифовать логику, шлифовать будем такой положительный конечный результат. Пожалуйста, подключаемся. Какая тема сегодня кого интересует? Клещам этого тропилелопса уже, по-моему, перебрали ему все кости, что он боится сюда на Украину и носа своего показывать. Слишком мы вооружились против него. Последние ролики сбрасывают, продолжают люди сбрасывать ролики – ну, скорее всего, это как-то э, как, -то, нас не должно касаться, потому что, потому что он не, не живет на взрослой пчеле, и мы, не хочу, не хочу всех успокаивать и убаюкаться, чтобы мы не, не поставили себя перед фактом того в будущем, что была, была тема, поднималась, и мы как-то ее вначале громко обсудили, а потом забыли, начинается активный сезон, и вдруг откуда ни возьмись, тема появится снова во всей своей красе. Так что если есть и по этой теме что-то, значит, пожалуйста, мало ли, я слышу и вижу по роликам и слышу по обсуждениям пчеловодов, что да, сколыхнули последние события, последние информационные такие э, видеообращения блогеров, и многие регионы напряглись. Я думаю, северных широт это не должно по логике вещей касаться, потому что берут, дают ссылки, наработки и исследования ветеринарных светил прошлого столетия, там однозначно все говорят, это тропическая проблема, в северных широтах он не может жить, не может э, там размножаться по той простой причине, что вне расплода, в отсутствии расплода зимнего времени, он не выживает. Но ну, не знаю, не думаю, что он настолько мог эволюционно так быстро мутировать, что у него даже, даже пара конечностей и та отпала. Во всех, во всех э, литературных источниках ветеринарных. Клейст тропилеопскларес имеет четыре пары конечностей. Но то, с чем мы, мы имеем дело по видео, этим, по фоткам, по роликам, там три пары конечностей. Но поэтому как-то как, -то, все стали, стали в тупик. Клещ ли это тропилелапс или, или что-то или что-то другое приспособилось для размножения членов членом наших семей. Ну ничего, как бы там ни было, давайте будем считать начало общения я, я сделал, подключается. Владимир Георгиевич, можно вопрос? Да, пожалуйста, конечно. Э, скажите, пожалуйста, вот, э, э, вот я ищу всякой литературе, даже по видео, бразильский метод сбора прополиса, нигде его нет. Пару слов есть, а конкретно видео нет. Ну, я боюсь, я боюсь, что э, бразильское условие и активный сезон, когда там у нас, у нас взять активный и неактивный вместе взятый будет такой, как у Бразилии весь активный. Там фактически 8-10 месяцев этого, плюс, плюс сама база, где его собирают, понимаете? А происхождение прополиса, вы знаете, источник происхождения его? Откуда прополис появляется? Вот вопрос. Ну, напис... написано из, там брунек, там таких, то, ну, всяких рос... рослин. А вторая, а второе, это принцип появления прополиса. Это вторичная переработка цветочной пыльцы. Вот представьте себе, я долго сопротивлялся вот, такой, э, вот такому определению и такой информации, что прополис, все думали, да, это клейкое вещество почек, деревьев, листья там, возможно, и не больше. Оказывается, прополис Апимондия, Бухарест, Румыния, найдите прополис, там есть, она еще в советское время выпускалась, и там написано происхождение прополиса. Два, два варианта, два фактора происхождения прополиса клейкое вещество почек деревьев, кустарников и вторичная переработка цветочной пыльцы. Так что там, где большая кормовая база, именно пыльценосы, вот там и есть возможность массового такого сбора. Да, я слышал, они по 4 килограмма, по-моему, за сезон на семью, да, собирают прополис. Да, да, да, да. Я знаю эту информацию, но боюсь, что наш регион не потянет, не угонимся мы за теми урожаями про полюсы. Но ну, а вообще применяют холстики, применяют рамочки потолочные такие вот, и наподобие разделительной решетки. Холстик лучше всего, резиновые холстики. Почему лучше резиновые? Потому что его в морозилку ложишь, он каменеет, потом его крутишь, потому что резина она, и он высыпается, в общем, удобно, хорошо. Поэтому такие вот варианты сбора. Но ну, это в наших условиях, насколько будет получаться. Да-да. Мы используем эту силик- силиконовая сетка Да, такая, да, да, да, да. белая. Да. Да, да, да. Самое удачное на, на сегодняшний день, я так слышу отзывы от пчеловодов, что самое удачное – это силиконовая сетка. Е, Дивіться, в мене два питання є, і два е, стосовно двохматочного весіннього старту. Е, Перше питання. Якщо сім'я зимує на одній матці, так, то якої має бути вона сили, щоб ми підняли одну-дві рамочки пчели, є де взяти запасних маток. І запустити їх в двохматочний старт? тому що якщо перезимує 4-5 вуличок, я не думаю, що вони потягнуть дві матки зразу. Ну, звичайно, ну все ну, звичайно, все відносно сили сім'ї, яка буде у вас на старті для двохматочного. Якщо у вас е, дивіться, там інтересна тема. Якщо у вас сила сім'ї не дуже, не дуже така. Є матки, але але сила сімей така десь 5 рамок. Ну, дадам. Будемо вже по такому класичному стандарту, хай це буде дадам, 5 рамок. Ну не дуже вона готова, щоб тягнути і, і другу матку. Дуже простий варіант. Ставиться ставиться розділительна решетка вертикально. Лучше всього двохматичний старт у доданах робити в одному корпусі через вертикальну розділительну решетку, і вони дві рядом матки будуть Е, брати свій старт. Але поки поки одна матка, поки оця ось зимувала бджола, не вигадує перше, першу зміну покоління, хай вона основна буде ця на, е, пристосована до одній матці. А через розділительну решетку це ваша ваша запасна матка на одній рамці всього-навсього. І хай не більше. Вона там буде піврамки сіять, всього-навсього. Потім, як перше покоління виходить, ви додаєте на цю на це ось е, маленьку рамочку уже з цієї сім'ї, печати там чи який. Оце така, такий варіант для підсадки матки. Якщо вони перезимували дві в одній сім'ї, дві буває в розділі, буває в ізоляторі, перезимували дві матки, але сила сім'ї 5 рамок, ті ж 5 рамок. Ну, мало ці сили, щоб тягнули зразу дві розплота двох маток. Мало, маловато. Оставляю я на на крайньої вулочки рамка от стінки, рамка і предостання вулочка. Оставляю в ізоляторі, в ізоляторі залишаю усю ось одну матку, а цю випускаю. Два тижні мінімум. Два тижні вона там сидить, її годують, ця працює, а цю продовжують годувати. Ну, якщо починає виходити молодий розплод, уже молодий, перше покоління, вони ту можуть залишити. Тому через два тижні випускаєте другу матку, і вони, а там уже розплод печатний ото скільки буде у вас рамок, стільки після ізоляції вона і захоплює печатний розплод. Тобто буде печатний розплод, уже ця матка, що перша стартувала, вже у неї не буде такої можливості і багато сіять, бо вже печатний розплод. Ніде просто буде, ніде. Отут ми випускаємо другу матку і все. І потім виходить молодий розплод і вирівнюється, двохматочний вирівнюється. Але дуже слушне зауваження на те, що не спішіть випускати дві матки, якщо сила сім'ї не не дуже, Тобто приєднуйте до таких ось е, сімей чотири рамки, дві в пару, дві в пару. От тоді буде да, тоді і то дві з'єднали, чотири-чотири. Тільки ви об'єднали ці сім'ї, вони працюють на через розділительну решетку. Все рівно оставляєте для одної матки всього-навсього дві рамки максимум, а ту всю бджолу концентруємо на одній матці, на одній і до першого покоління 21 день, там 25, Хай вона вся бжола зимувала, працює на вигодування розплоду тільки з першої з матки. А потім все, розплод виходить, і вони запросто потягнуть уже, тому, тому що пішла молода бжила, вона вже здатна вживати пилок і виділяти, е, виривати маточне молочко. Так, я зрозумів. А дивіться, ще друге питання теж стосовно двохматочного, е, неділі дві назад ми вже так по пасіці розподілили, і ті сім'ї, які будуть стартувати в двохматочному, ми вже поставили зверху на ну, на сильніші сім'ї. Вони так само зном стоять. Но пару сімей я пустив через сітку. Тобто забрав кришу, поставив москітну сітку. І і ці слабіші сім'ї, вони зараз сидять вже дві неділі через. От мене таке питання весною через розділительну рішотку, через пленку, чи можна зразу пускати через розділительну? Ну, дивіться, Тому вам... що був обльот 1-2 січня. Да, Був обльот 1-2 січня, і е, з верхнього корпуса пчолки попадали в нижній, то бачу, що вони їх трошки виводили через люток на двір. Хоча вже стоять дві неділі через сітку. але ну, пішло тепло, і вони почали возмущатися. Слухайте, вам. Е, вам не составит большого труда положить разделительную решетку и пленку от греха подальше. Отодвинули к одной стенке нижнюю семью и верхнюю маленькую. Все. Отвернули ночью уголок, они объед- э, Все, я соединили, зрозумів. і все. І то, що вони сиділи Все. через сітку, це у вас була дві, двохсімейний варіант. Вони контакту між ними не було. То, що запах був, і може бути проблема, розумієте? Може бути, так. Все, я зрозумів. Так Так що нічого страшного, якщо ви положите пленку, відвернете або москітну сітку. Що, там так як по класіки, обично углок. Обична навіть, класика і все, нічого не видумуйте. Можете для експерименту спробувати одну-дві сім'ї. Так, дякую. Можна ще поки всі мовчать? Давай, Мені. давай, раз не хочуть балакати, давайте кажіть. Е, Дивіться, був на пасіці 1-2 січня, були масові обльоти. 2 е, січня понесли пилок. Не знаю, що вони знайшли. Начали нести пилок. Е, частина пасіки, десь 50% в мене сидять в ізоляторах хмари, заізольована, тобто нема за що переживати. Але що напрягло? Е, заліз в деякі сім'ї, то от рамки центральні біля ізолятора лишилося десь по грам 500-600 меда. Практично виїли все і вибрали соте почти до вощени. От, а які у вас ізолятори? Які у вас ізолятори? Хмари ізолятор косинкою розділений пополам, матки в ізоляторі, всі матки живі, все нормально з матками. Но корма, от ці рамки, що біля ізоляторів, виїли повністю деякі сім'ї. А що ви думаєте, що вони їх виїли? Тому що садили на повномьодні. Ні, я розумію. А чого ви думаєте, що вони їх виїли, а не перенесли? Ну, як варіант, не знаю. Я убрав ці А дивіться. постіранки, убрав. Коротше, ви перефар... гніздо переформували. Да. Я їх поставив опять повномьодні, вжав їх ще більше і хай зимують далі. Понятно. Смотрите, какая ситуация с широкоформатными изоляторами. Дело в том, что когда матку помещаешь в изолятор и в узкую улочку, вот вы обращали внимание, если клеточку пересылочную между рамкой ставишь, они выедают абсолютно все да, аж да. до проволоки. В, этом, в этой зоне, где находится клеточка, неважно, разделительная, э, эм, проходящая из разделительной решетки, или же это пересылочная клеточка, они вокруг матки создают микроклимат в температуры, положенной для того, чтобы там ее сохранять полноценно и ее кормить. Но этого изолятор фактически разрезал ее пополам, этот клуб. И они выбирают мед для того, чтобы можно было, и пустые ячейки, чтобы можно было вокруг этой матки создать тепловой клуб, как положено, зону, микроклимат. И они этот мед не обязательно съедают, они его просто могут куда-то перенести. Понятно. Ну, Зрозуміло. то, что вы сделали, п- наблюдайте, наблюдайте за этой ситуацией, потому что бывает по-разному картина. Ну там, що мене смустило, е, з- засмутило, що був обльот, і вони сіли якби трохи ще збоку. Тобто кількість рамок було видно чуть-чуть більше в цій сім'ї. І вони якби рішили сісти збоку. Я цих дві, дві убрав, що коло ізолятора, і посадив їх на повномьодні, і хай сидять далі. А вы по осени центрировали клуб, а, изолятор относительно? Да, по, ос- по, по осені центрировал, сиділи от до обльота, чітко сиділи посередині. А це пішов обльот, вони сіли збоку. Ну нічого, ми їх піджали, підрівняли і будуть вони сидіти далі. Ничего, практика отшлифует. Может, было э, одна-две рамки лишние. Анатолій, Запорізька область. Значить, дві неділі тому ми з вами обговорювали обробку кліща е, методом пропливу цукрового сиропа з добавленням щавелевої кислоти. А перед новим роком я дивився відео Дмитрія Рахматуліна, і от він якраз розповідав за цей метод. Значить, він сказав так: обробляють вони 3-5% розтвором щаволової кислоти, 300 е, грам цукрового сиропу на літр води, тобто слабка концентрація цукру, цукор, цукор як е, прилипач. І обробку проводять при плюс 3 градусах температури, коли бджола в анабіозі. І тоді вона цей цукровий сироп не, не бере. і питання. Ми тоді не дійшли до істини, е, чого, якщо пчола не попалила е, зобіки щавелевою кислотою. А от він сказав, що така концентрація сіртропа 300 грам на літр, тобто слабка концентрація цукру і обробку при, проводять при плюс 3 градусах. Дуже перспективний метод, хорошо працює. Ну а чому б не нам э, для того, щоб э, він засихав і довше тримався оцей ось е, єдка, єдке середовище, так? Вони це оцілі. Ну, ну. А чому б не намочити просто тупо салфетку і покласти е, не в сироп, а якусь е, тряпочку там чи чи щось там, щоб вона там випарювала і тримала цей ось і, е, і їдучу цю середовище, це їдуче. Яка різниця? Чому або от чому обов'язково це в сахарний оце, цукровий сироп це робити? Ну, ну сироп, я так розумію, як тоді сказав Сергій Брагін, що це прилипач, щоб воно лишилося на тілі у бджоли. А кліщ, коли бігає по пчолі, що він там, чи лапки палить там, ну чи що. Ну, дивіться, давай ми зараз е, е, вынесем вердикт, и эту тему, в принципе, ну, можно долго ее озвучивать. Если эта тема практически работает, все, точка. Победителей не судят. Вам осталось единственное эту рекомендацию обкатать у себя на практике, и не будете ни, уже ни, ни у кого консультироваться, спрашивать. Работает, значит, все, это ваше. Не работает, значит, и ищите метод другой. Ну, вони чого схватилися за цей спосіб, він бореться за чистоту воска. Ну, ну, щоб в у віск не попадали ну, посторонні, скажімо, і- яди там, ну, от це все. Понятно, ну понятно. И мы то же самое идем таким же ж путем. Мы не ищем легких путей. Закрыли матку в изолятор, щавлю кислотой пролили и все. И забыли. Ну, це вони роблять вмісто біпіна вже пізно восени. Температура плюс 3. Я знаю цю, я Влітку- знаю цю метод. Я знаю цю методику. Є, а є такі, що серед зими обробляють, бо я не знаю, що вони робили літом та восени, що вони в зиму лізуть туди з цим щавелевою кислотою з цукром. Ну, це тільки питання. Дивіться, якщо для вас е, е, якщо для вас ця тема авторитетна, ну єдине, попробуйте, обкатайте у себе на пасіки практично, і вам буде все зрозуміло. Працює, значить, це ваше. Я, я всегда придерживаюсь позиции жизненной. Свой товар продавай, чужого нехай. Это равносильно то, что сейчас спросить у автора этой технологии про ізолятор хмари або вообще про ізоляцію маток, яку він не знає, не чув, або або не хоче чути, або глаза ізолятора не бачив, і в нього питать, як ви зараз от е, малих він там щось витворяє з ізоляції, а як ви ось там думаєте? Ну як він може сказати, як він його глаза не бачив? Оце точно так я вам такий вердикт по обработке щавелевой кислотой с сахарным сиропом. Работает, пробуйте, работает, все, победители не судят. Лишь бы был конечный результат положительный. Зрозуміло. Спасибі. Пожалуйста. Володимир Єгорович, я, Я. теж, я теж хотів задати, з- теж захотів це саме питання задати. Мені сьогодні знайомий з Прибалтики сказав, що ця тема працює. Він тільки він не він не сказав, скільки грам на сироп давати щавелевої кислоти. Але він каже, в Прибалтиці застосовують і каже, дуже хорошо працює. Я знаю, и, и у, у меня были хорошие участники, еще было ЗЕЛа, южный регион, Испания, Италия, Германия. Вот, пожалуйста, из Прибалтики есть Витаутас, если он э, знаком с этой темой, э, может подтвердить. Если работает, ну, ну, ну, я обеими руками за. Я просто этим не занимаюсь. И, ну, логически я пытался как-то сопротивляться этой теме, потому что может попасть и, э, через ну, пищеварение, гемолимфу, пострадать могут и энтолимфосистема, пчелы, э, мальпиевые сосуды. Единственное, я просто логически рассуждал. Если это работает, ну все, я сдаю. Пускай работает на благо здоровья пчел. Витал, спасайте. Добрый вечер. Всех с Новым годом. Счастья, добра, успехов, пчеловодства, чтобы семьи перезимовали. Эм, вы меня слышите? Да, да, хорошо слышно. Э, ситуация такова, я тоже э, не, этот метод у себя не применяю, и мои знакомые пчеловоды не применяют. Они больше применяют э, парами лечат. Значит, ну, паровые пустоты, да я тоже не применяю, потому что ситуация такова, как я и говорил, у меня бездонные, бездонные улья, и я ну, все делаю, как вы говорили, проливом. Как говорится, я поддерживаю вашу мысль, то, что кто-то делал, у него работает, а это, наверное, не нужно. Но логически, но я думаю, не очень, потому что, как и вы говорили, что едкая среда даже выедает ржавчину. Так если... У меня был случай, когда я делал пролихи, 20-процентная э, эта смесь попала мне на руки. Но ну, я не знаю, я не, аллер, не аллергетик э, к таким веществам, но у меня кожа с рук сошла. Так, если так логически подумать, мы прилепливаем живому существу кислоту. Она же проедает, это, это же проедает, э, не, не, не, моментально не растирается. И второе, э, что говорит э, он, этот э, ученый из Беларуси тоже авторитет, но я думаю, если хотя и 5% кислота попадет в обе и в кишечник э, пчелы, она его сожжет. Это просто элементарно сожжет. Так вот, э, такой практики, ну, у меня знакомых, наверное, пчеловодов 20, но они применяют э, щавелевую кислоту, вот как вы говорили, с глицериновыми полосками, я обливаю, кто-то применяет пары, ну, чтобы со смесью, применять э, и сладкую среду, и, и, потому что когда они в клубе, при плюс 3, а хорошо, когда мы ложим сверху э, при минусовой температуре, ложим э, рамку с медом, они все равно выбирают. Пчела все по-любому выберет. И она по-любому выберет, э, оближет э, другую пчелу и выберет эту сладость. Это, говорю, мое мнение. Но если она действует, я хотел говорить, флаг вам руки. Правильно, спасибо. Я тоже такого же мнения, ну, чтобы не получилось, мы одно лечим, а другое калечим. Убрали клеща с пчелы, но ну, никто не задумывался или, может, не находит объяснение какому-то, не, не такому, как хотелось бы видеть развитию весной, понимаете? Может, где-то где, -то, где -то может выстрелить этот негатив, если он существует. Сразу не показал, но может выстрелить где-то по весне. А тем более я перед этим рассказывал как-то. Настаивают, да, хорошо, да, работает, ну, ради бога. Получается и пускай. Но смотрите, я прош на прошлом зуме вспоминал, как э, в одном ролике показывали обработку щавелевой кислотой с сахарным сиропом один к одному. Но вот вы говорите 30% сахарный сироп, чтобы они его не брали, эту сладость. Может быть, да но э, американский, по-моему, ролик. Они, видно, где-то делали исследования, то попали под неприятность и решили, раз она делает пользу, то есть приносит пользу при обработке от клеща, дает эффективность, достигается эффективность. Но, с другой стороны, тут палка двух концов попадает, наверное, определили, что все-таки не может не попадать, эта сладость, потому что пчела, если она сладкая, то, понятно, мимо не пройдет. Все равно она в зобе часть попадет. Кислота, если она ржавчину выедает, ну представьте себе, что там будет в этой ранимой физиологии кишечника у пчелы. Они что дают? Я об этом рассказывал. Они, для, нач... они вначале дают небольшую порцию сироп перед обработкой, небольшую порцию чистого сиропа или, или медовой сыты. Пчела берет медовый зобик, и они следом поливают затем уже щавель кислотой на основе сахарного сиропа. И они уже не берут. Конечно, логика есть. Не берут. Не, не с этим ли связано, не с э, опасностью ли связано попадание вот этого раствора именно в физиологию, именно в кишечник может быть. Ну, если, опять-таки, ну, работает, пожалуйста. Как бы сейчас не, не искали, не, вы, не выпытывали мнение. Вот, а как вы думаете, а как вы думаете? Ну, существует такая технология. Попробуйте у себя на практике, и все, и поставили, и закрыли тему. А, <laughs> добрый вечер. <clears throat> У меня такой вопрос. А як от о, без сотових два пакета, допустим, купити, і їх зробити в двохматочному режимі? Як пошагово це все зробити? Либо, ну, такого плана. Як його Вперед. пос- последовательно зробити їх? Ну, Ты хочешь Да. бессотовые, чи сотовые? е, без сотовий, чи пакети купити без сотові, і як їх, ну, в двохматочне сразу? Ну дивись, там, скорее всего, там без мат, 200 двухматочно не получится. Двухсімейне, да. Там льотная пчела, там будет весь набор пчел, как в рое. И летная, и ульевая, и молодая. В бесотом пакете. Если будет летная пчела, а всеми процессами управляют рабочие пчелы, то я сомневаюсь, что у вас получится их объединить. Если бы на одной пчеле бессотовый пакет был, на одной молодой пчеле имеется в виду, тогда без проблем. Тогда да, mm. можно двухматочный запускать. Но не рискуйте. Если они, допустим, посеяли не особо. У меня, кстати, э, у книгу там прочти, двухматричное содержание в годовом цикле, там как раз эта тема озвучена. Пакеты. Очень часто спрашивают, а можно ли пакеты сразу получить и запускать э, а. содержание? Есть там, вот прочти внимательно. там. Да, все, все я Да, вспомнил, я написал, вспомнил. я написал, а нужно ли? А нужно ли? двухсемейно, пожалуйста, через сетку до главного взятка они нарастили в этом общем стояке силу, сетку убрал, объединил, одну матку можешь на одной рамке куда-то отнести в сторону, у тебя будет сильный медовик от двух, от двух пакетов. Всего-навсего. А. Не, не мучайтесь, вы не портите эту ситуацию. Пакет бывает, если он хороший пакет, в начале мая, а очень часто и в конце апреля у нас попадает, я брал, то он сам по себе запросто себя оправдывает, потому что он там, он там рвет под себя все, что может. Четыре рамки печатного расплода, ну минимум три, а если хорошие. Вот представьте себе, килограмм, килограмм пчелы живой массы плюс э, расплод на выходе. Все, у вас через запускать его в начале мая, у вас до конца мая будет полный додан корпус чего. Она запросто, на, крайнем случае, на последнем взятке вам даст хороший товар и пойдет зиму по нормальной силе пакет. Поэтому нет смысла никакого не, не пакет ему мучать, не самому время тратить. Угу. дякую. Думаю, в крайнем случае, это мое мнение. Пакеты хорошо работают и без э, помощи. Можно на пакет каждый, если есть матка, где-то купить матку. Да, двухсемейная можно через сетку взять и э, рамку там через, через ну, после того, как расплод уже выйдет от этого основного от пакета, и будет возможность уже первый печатный взять на новом месте, когда начал работать. В одну рамку взяли вверх, подняли и матку откуда-то, или маточник. И она облетается у вас через какое-то время. Если малоплодная матка будет, то тем более. Жесткое сиротение они матку принимают без проблем. И у вас двух семей на этом пакете, всего-навсего на пакете у вас будет вверху еще дополнительная половина такой силы пчелы, верхняя молодая матка вам сделает, как и основная с пакета. Потому что очень часто пакеты могут зароиться, как ни странно. Казалось бы, из чего там роится, но ничего подобного. Старая летно попадает без э, период и роевая пора. Поэтому молодая матка на пакете вам поможет печатный расплод вы будете забирать молодой матки, а от молодой матки будете открытый расплод давать это и старый с пакета, вы продлите в рабочее состояние и пакетной матки, и поможете верхней матке набрать хорошие обороты без пробуксовок и У вас будет шикарный медовик на последний взяток. Как распорядиться матками, примите решение уже. Спасибо, Владимир Егорович. Владимир Егорович можно запитання? Да, пожалуйста, Владимир. от дивіться, при роботі з субліматором в мене постійно цей носик забивається. Я вже його нагріваю, навіть е, цим ну, розігріваю його і все рівно забивається. Дуже погано робити. Що я неправильно роблю, скажіть? Так, повний ноль. Зразу я вам не совєчу. Хто робить з субліматорами, будь ласка, підключайтесь, допомагайте. Що робити? Е, може бути чайна е, кислота, влажність найповишена влаги взяла і вона починає от це забиватися. Я сталкувався з такою ситуацією в цьому році. Влажна сильна этот, чайна кислота. Ну, я, я, я підсушував її, я підсушував її спеціально, щоб була суха, як порошок. Так, тихенько, совет е, старейшини, слово старейшину. Ігор Павлік, будь ласка. Доброго дня. Е, доброго. Постарайтеся захоронити е, від холоду ту трубку, якою е, виходить сублімат. Там є забагато забагато е, ну, різниця температур. Разниця температур, так. Так. І треба, ну, я можу сказати, як я роблю. В мене льотки є круглі. Я доробив собі такий круглий кусок е, дерева і накладаю цей круглий кусок дерева на, на, на ту трубку і, і, і всю таку ну, інсталяцію е, вкладаю в е, е, льоток. І тоді мені зовсім не забивається. Треба захоронити від, від е, охолодання. То, Окружай, від, да, от окружающей среды, в общем, э, чтобы избежать э, перепад температуры вот в этом весе. ну, там є, ну, там є більше 180 градус е, в, в тому так. е, тигельку, а назовні є, ну, скільки, 20, і Ну, 10. да, ну, Ну. ну понятно. 160 градусов разница, ясно. Так, Э, я хотел, можно, да? Да, Добавить Рашад, да, что-то. Рашад, твоя, твой выход. Да, я хотел Я хотел э, вернуться еще раз к вопросу по щавелевой кислоте, что Анатолий задавал вопрос. Там, скорее всего, пропорция неправильно он э, как бы услышал, там 3,5. Да, Рашат, 3, правильно, 3,5, не 5, все правильно, да, 3,5. Именно, да, именно такую пропорцию, значит, в Германии э, рекомендуют то же самое. И там еще один момент я хотел подчеркнуть, сам принцип работы щавелевой кислоты. Дело в том, что то, что мы туда вливаем жидкое э, вещество, она со временем кристаллизуется, и при этом не работают присоски клеща. Он просто не может удержаться на пчеле и падает. Вот. А то, что там пчелы слизывают, не слизывают сахарный сироп, это все никакой роли не играет в этом деле. Щавелевая работает только именно в состоянии кристаллизации. И Хорошо, а да ты пользуешься этим э, сахарным сиропом щавелевой кислоты? Нет, никогда не пользовался. Один раз пользовался, у меня что-то там забилось тоже трубочка. И я, в общем, промучился с ним и, в общем, отложил на долгое время. Ну, дело в том, что я э, с Рахматулиным два года вместе мы были в Баку, и полностью все его лекции, все вот эти методы мы там очень плотно изучали. Так, изучали или, или уже практически применяете? То есть, нет, нет, последует... Не, а он, они же практически они применяют, я не применяю. В Азербайджане сильно много при, применяется шавелевая кислота. Там очень много сторонников этого дела, они категорически против э, бипина. Вот, и поэтому сильно много, э, в общем, пользуются шавелевой кислотой. Ну, понятно. Турки а тоже, да, понятно. турки тоже сильно много пользуются вот этой препаратом таким методом. Тоже не отстаем ну, от твоих земляков. Да не знаю, я что-то у меня больше с пипином это самое, как бы. Один раз я пострадал сильно на пасеке, вот, потерял 70% пасеки, и с, с, с клещом я не хочу шутки. В общем, это очень дорого выходит. Ты на чем обжегся? Мне попался плохой, плохой бипин, короче говоря. Вот, Тут я счастье, что тебе искал. попался плохой, что ты раз и навсегда про него забыл. И нормально обрабатываю сейчас щавель кислотой псенью. Ну, надо будет попробовать, конечно. Вот хорошо. Когда, когда сильно хорошо, тоже нехорошо, да? Хочешь <laughs> испытать судьбу еще? <clears throat> Да нет, ну просто второй год я уже во время осенней обработки, меня просто на пасеке нету, все делается. Вот, и не хочется его загружать в этом вопросе. Я, <clears throat> дивіться, я не розумію, от зачем придумувати велосипед, да, якщо ви це все годами вже обкатали. Весною випустив, проляв, зробив отводок, проляв і на главному взятку проляв. Все, не треба ні сахара, ні розтворів, ні все працює, отлично працює. Ну, це це я розумію, це ви вже розумієте. Ну люди ж ви бачите. роботки за сезон. Зачем придумувати там непонятно, що сахар, не сахар, зобіки візьмуть, не візьмуть, попечуться, все сипеться. Дно сітка закрив заглушку, подивився, три сутки обсипається кліщ після приліву. Кожен ранок прийшов, витягнув. Сьогодні впало три, завтра впало 5-7, і на третій день ще штук 5. Все, на четвертий день нічого не падає. Все зимує, все отлично. Зачем придумувати велосипед, якщо це вже все давно ізучено і придумано? Тобто, пользуйтесь, є технологія, пользуйтесь на здоров'я. Ну, скучно. Якщо воно сразу все хорошо и быстро получается, эффективно, скучно, понимаете? надо, но ну, мы не ищем э, легких путей, нам надо создать трудности, чтобы их затем преодолевать и спокойно спать, что мы победили. Потому что когда, когда сильно быстро и все просто, ну как-то начинает э, приедаться. А то, что работает, конечно, я, я бьюсь, ну, ну люди вот хотят хотят что-то такое вот э, экстравагантное в этой обработке, так, чтобы остаться без пчел, потом вернуться на исходную и сказать, да нет, то было хорошо, наверное, хватит экспериментов. но ну, мы такие. Поэтому и, и, и гоняем эту тему. Вот, а как, вот, как вы относитесь? Ну, я уже сказал, как может относиться к изоляции маток тот, кто и не видел изолятора в глаза, а вы в него спрашиваете дать оценку. Да, он авторитетный где-то в чем-то, в чем-то, в какой-то там технологии, в каких-то наработок, наработках, но это не значит, что в него нужно спрашивать, выпытывать у него вердикт, резюме по какой-то теме, в э, чем он вообще полный ноль. Есть хорошая практика по лечению пчел от воротоза без, э, фактически без медикаментозно не вредное. На выходе никакого, никакого опасения получения товара, любого товара, в любом направлении, то ли молочко, то ли мед, обработка щавлевой кислотой. В основе, основой основ является создание безрасплодного периода искусственно с помощью изоляции маток. С помощью изоляции маток. Все, правильно человек сказал. Весной, после очистительного блета, нет расплода, весь клещ, который перезимовал на взрослой пчеле. Пролили щавля кислотой или дымпушкой этой, то есть э, сублиматором. Все, работает, начинает пасека стартовать нормально оздоровленная. Тут подходит время э, формирования отводка. Все, даже если не обрабатывая в этот период щавлю кислотой, а мы сделали отводок на старой матке, мы уже поломали схему непрерывного накопления этому паразиту. И дальше пошел сезон нормально, спокойный, без увеличения этой заключенности. Затем вторая фаза обработки, когда, ну, если кто пользуется изоляцией маток на медосбор, как я, вот, например, на подсолнух, шикарная тема, очень шикарная. В начале июля закрыл, месяц э, взял полностью товар, неважно, это подсолнух, кого-то другой медосбор может быть. Затем выпускаю матку для того, чтобы нарастить пчел в зиму, расплода нет. Обработала щавля кислотой, и вы в зиму наращиваете пчел без клеща. Но идеальные условия запустить физиологически здоровую будущую пчелу в лице расплода вновь сформирован, то есть вновь насеянной маткой. Затем снова закрываете на зиму матку в изолятор и до весны. Ну, работает все, но ничего сложного. Мне импонирует, вот Юрий выступал где-то, я не знаю, здесь он или нет его. Человек всего-навсего три года занимается пчелами. Посмотрел, вошла ему эта тема логически. Он попробовал двойная изоляция, двойная, тройная обработка. Просто профилактически проливом, щавелевой кислотой и все. И бедный не видел даже клеща, как он есть в глаза А у нас красная доня, вот это да, вот это эффект, вот это бипин дал. Вот это качество. Так что, ну, работаем как, как кто может. Так мы устроены. Хотя мы для того и собрались, чтобы все-таки вот этот э, создать, <laughs> создать все-таки логическую базу, основу, что вокруг нее пчеловоды э, собирались вот, э, сгруппировать, сгруппировать их вокруг, консолидовать их вокруг этой темы, чтобы не ищите, не придумайте велосипед, действительно. Сначала держите пасеку в здоровом состоянии, чтобы вы были уверены в завтрашнем дне, в следующем сезоне, а затем уже можете шаг вправо, шаг влево, там сахаром пробовать, еще там чем-то пробуйте. Но в основе у вас должна быть здоровая пасека и эффективно действующая технология на вооружении и абсолютно без э, вредных этих всех обработок, тяжелых акарицидов, химии, чтобы затем не было мучительно про, э, больно за бесцельно проведенный сезон в прошлом году, когда мы натыкали туда всякого, что могли, химии, а потом сдавать мед, оказывается, почему-то его не принимают. Добрий вечір, Григорій Запорожжя. З новим роком, шановне панство, запитання таке. Е, запитання таке по зольному щолоку. Е, якщо е, палить просто брикети із соясника, це буде вважатися як зольний, як зольний щолок? Чи треба стволи от этого із соясника палити? Ляпа или стволи. Стволи, а якщо брикети, те, що от ми, ми палимо в котлах, от это, брикети із От насчет соняшника, брикетів, слухайте, із шелухи. а в брикетах там чи не буде там е, е, які- якихось фенолів? Там нічого там клей, клейке вещество може приміняють. Розумієте? Його ж пресують не дарма при температурі високій. Його пресують під давленням. давленням і все, ніякої там хімії нема. Ні, ні, нема там ніякої хімії. Ну я не знаю, я не берусь вам. Там е, шелуха і соняшника йде. Я, я зрозумів. Я не я не берусь вам е, е, включити зелене світло на ці брикети. Я знаю те, що з чим я мав справу, і те я і даю на рекомендацію. Владимир Григорович, вопрос можна? Да, пожалуйста. Э, Вернемося до пакетів. Чи цілесообразно, купивши пакет і сразу пересаджуючи його в вулик, э, закрити матку в ізолятор, наприклад, на 2-3 неділі і обробити від кліща? Не, не надо, дивіться, я я, зрозумів, я я рекомендую завжди. Получили ви пакет з печатним розплодом. Закрийте, там не треба на 2-3 на 30, на 2, 3 е, неділі. Ви закрите всього на неділю максимум, а то на 5 днів. І випускаєте матку. Вона вам буде, як як з цепі зірвалась, буде вам сіяти. Поки вона насіє і буде у вас печатний розплод уже новий, оцей матки, як ви випустите, той уже вийде. Розумієте? Той уже вийде. І ви за відсутністю печатного розплоду зовсім можете обробити е, щавлю кислотою, пролівом чи субліматором, і все. Не треба три тижні Добре, тримати. Дякую. Дякую, дякую. Головне, щоб не було печатного. А ми отримуємо пакети на печатному розплоді. Так? Так. Виході, так. Печатний так, на виході. Ну так. Дякую. Навіть відводки, навіть дивіться, дуже дякую за питання. Навіть коли відводки ми робимо із своїх сімей на старих матках, рекомендація закрити на на 5 днів. Все одно, поки льот, навіть на тиждень, поки льот не з'явиться нова, матка буде сидіти там обмилі, сіяти яєць, обмиль, там на п'ятачок десь. Аж поки не з'явиться льотна бджола, тоді вона включає свій форсаж. Тому ніякого смислу немає Коротше кажучи, є смисл закриті. Все одно ви матку дивитесь, все одно ви її шукаєте, як формуєте відводок. Кинули навіть пересилочну клеточку. Зверху на це поклали на бруски, щоб там не десь, не спеціальний ізолятор. Тиждень потримали, випускаєте все. Вона починає червити, матка. І новий розплод, із нового розплоду, як вона тільки почне працювати. По-перше, вона зразу в активність включається, бо льотна в цей період через тиждень і того розплоду вже нема, той вийшов, бо ми ж відводки формуємо теж на печатному розплоді, бажано такому зрілому на витані. І все, у вас, виходить, відкритий, відкритий розплод є, печатного нема. Все, обробили при е, щавлю кислотою, і ви зробили гарну профілактику для повноцінного розвитку цього пакету. Чи то відводки. Таке ж саме ситуація. Е, Ще в мене питання. А скажіть, будь ласка на рутовську рамку скільки штук іде в пакеті? Бо я щось не дуже тут у нас не, не дуже знають. Скільки рамок іде в пакеті? Чотири чи п'ять, як чи є... як хто дає? Ага. Слухайте, а є чи, чи є у нас тут хто присутній із тих, хто мав справу з пакетами на рутовську рамку? Ну, я практикую рутовскую рамку, пакеты. Ну, вообще Вообще мы все время даем четыре рамки расплода и одну кормовую, если рутовская. Ну, это в перерасчете на додан почти одно и то же получается. Я в последнее время, я, я дополню, в последнее время я слышал, что дают вместо кормовой рамки, дают 200 грамм канди и отправляют полностью рамки печатного расплода. Канди хватает доехать, Затем пчеловод э, все равно садит на свои кормовые запасы там, или каким уже способом он будет добавлять. Но э, факт того, что полноценно, во-первых, они не запариваются, доходят до этого. И лучше, конечно, пчеловоду получить полрамки лишней расплода вместо, э, вместо тех запасов корма, которые дают 4 три, три, печать, три расплода и, и одна кормовая. Ну, мне, например, если я пакеты брал бы, и такой был бы, ну, была бы такая рекомендация или предложение, чтобы я выбрал. Конечно, я выбрал бы лучше полрамки расплода, чем э, полрамки меда. Поэтому, ну, ну, общем... смотри, ну смотрите, как комплектация. Стандартный пакет идет 3 плюс 1, да? А остальное все, комплектацию, когда меняется... А плюс 1, раша идет... а, а этот плюс 1, что это плюс 1? Плюс кормовая рамка. Ну, она мне есть, надо, есть, твоя кормовая рамка. А подождите, ну есть же книга, когда «Карпатская пчела», и там рассматривался в первый раз вот это пакетное пчеловодство, как производится. А дальше все любые комплектации уже идут, значит, договоренности по цене должны быть. Если человек готов заплатить за ту лишнюю рамку расплода, я ему поставлю не одну, а даже две сверху, и пчелы, и две рамки струшу. Ну а если он хочет, там, например, цена такая смешная, я буду ему давать 3 плюс 1. Хорошо. Ну давай, давай это в таком рынок. случае. Это же рынок. Вы же понимаете, что это рынок. Я не хочу я терять, пон... он не хочет тоже терять. Ну, есть какой-то, ну, от чего-то надо плясать, правильно? Хорошо. А мне скажи теперь, раз ты с пакетами имеешь дело, эквивалент полрамки меда по цене и по полрамки расхода. Ну, сейчас не готов сказать. Мне кажется, там, ну, э, вообще, да. там да, одинаково. Там одна рамка. Да, одинаковая рамка. Конечно, Просто, одинаково. Ну, так, ну мы потеряем во времени. Пока один, одну рамку расплода, значит, они накормят, это же не за один день делается. Правильно? А ты, а ты начинаешь, накормят. Рашат, а ты начинаешь стартовать двухматочным содержанием, у тебя вверху будет готовый пакет с четырьмя рамками Нет. расплода печатного, я тебя с удовольствием куплю. Да, это прекрасно, я все понимаю, но это ж не у всех так. Мы, мы в общем разговариваем. Как у кого там, что делается на пасеке. Мне кажется, это... смотри, мне кажется, двухматочное содержание, особенно старт двухматочный весной, матки, плодные матки, если, если мы тему сейчас закончим и обкатаем окончательно сохранением маток, залито воспитанных, залито обгуленных, там, э, неважно, в отводках или э, где-то там в нуклеусах. То есть мы сможем создавать мини-банки маток, где-то по несколько зимовать маток. И на весне будет возможность стартовать уже с двумя плодными матками. Конечно, двухматочное содержание, двухматочный старт. Весной первые, кто должен взять на вооружение, так это производители пакетов. Я вообще везде. Я, я везде, вот в кругах, где там встречаемся с пчеловодами, я везде говорю, что будущее пчеловодство только двухматочное содержание. Нас убивают, нас травят, нас, я не знаю, ну и клещи, и всякие заразы. Сейчас только двухматочное содержание, вот это, я так вижу, будущее пчеловодства. Потому что выживать будут только сильные семьи. На сегодняшний день одна матка не обеспечивает те потребности, которые нужны нам. Да, спасибо за поддержку. Да, и надо будет действительно обкатать вот все варианты, значит, э, в течение сезона, как запускать семьи, те же отводки, те же, там, я знаю, пакеты. Рашат, э, смотри, если, если двухматочная зайдет производителям пакетчик, ну, короче, пакетчикам двухматочный старт весной зайдет, они могут реализовывать пакеты по достойной цене для них и намного, ну не как намного, относительно намного, не в середине мая, он мне, в конце мая он мне уже не нужен пакет, а в конце апреля, понимаешь? Угу. Если двухматочная будет старт весной, то производители пакета могут до потребителя отправить пакет до мая, еще до мая, в третьей декаде апреля. Для меня, я получал однажды пакет, когда меня потравили пчел. Это, ну, шикарно, я тебе скажу. Можно, можно, он себя окупает полностью. Ну, я практиковал, у меня были хорошие года, значит, я давал пакеты 25 апреля, да, но при этом у меня, значит, э, в маленьких семейках, в Делонах, который я использую в нуклеусном парке, там были у меня прошлогодние матки, которые уже с весны работали там. Пакет уходит, остается вот этот хвост безматочный. Я <laughs> спокойно беру другую матку, подсаживаю сюда, и дальше семья развивается. А там делоны у меня осиротели, я их запускаю на нуклеусы. Смотри, я тебе технологию. Я не знаю, этот человек принимает у нас участие. Но ну, в крайнем случае, он смотрит в э, записи наверняка. У него э, где-то, э, по-моему, под три сотни семей. И вот смотри, он три в двухматочном старте. Он начинает сезон. Он полностью продает, вот сколько у него семей зимой, весной стартовало двухматочно, он полностью, и даже не в двух матричном, даже в одном маточном, когда есть, он делает отводок на старой матке, то есть продает пакет на старых матках. А в отцовской семье обгуливает несколько маток. Он, может, потеряет в каком-то медоносе, в каком-то. Но на конец сезона он выходит на последний медосбор. Он выходит с, той же, с тем же количеством семей с обновленными матками, причем две матки у него, как минимум. Бывает три обгуляется, а бывает одна у них выравнивает. И он продает по численности своей пасеки, сколько у него есть, он продает в лице отводка на старых матках. И уходит в зиму с тем же количеством, с каким он стартовал. Вот представьте себе рентабельность для э, пакетчиков, вот эта технология. Так это он даже на отводках отводок на старой матке, если одна. Представь себе, себе, если у тебя будет их две матки. Ты можешь два раза пакет продать, один в апреле, один в середине мая. И обгулять маток. Но это дело практики. Владимир Ильич, еще вопрос. Да, пожалуйста. От е, був он до очистительний обльот і були трутні. От сідав трутень, бачив, що був трутень. То вопрос, Який е, з вашої практики самий ранній вивод маток у вас був? Тобто, ну, з яких самого рання ви вивели матку? 15, 20 апреля, е, марта, може, от е, такий. Тому що трутень був. Трутень, це у вас трутень був той, той що залишився з активного сезону прошлого. Ну так, так, так, так. Так а він, це що ви його зараз бачили, а чи доживе він до весни? Ну, напевно, він кудись залетів і відкись вилетів, значить він десь був. Він, це ж не Дивіться, там, де е, він залишається е, надовго е, в клубі в зимовалому, якщо матка пізно обгулялась, довго не було е, молодої матки в сім'ї, там да, там трутня не, викид, не, не виганяють і він йде в зиму частіше. Ну він за зиму, скільки я спостерігаю, він за зиму весь весь відходить. Ну, може, там час, час залишається. Але в Рутнера читав: досі не знають, чи цей трутень, який перезимовує, чи здатний він на якісне запліднення бджолинних маток. Чи зберігаються там у нього оці його репродуктивні способності у трутня? А я маток виводю на мінімум на зміні покоління бджол. Мінімум. Як тільки появляється в природі, ну, коротше кажучи, я я примінився до роєвого стану, коли в природі масово обгулювались матки, коли було безліч трутня, це раєва пора. Мінялось два покоління бджіл в сім'ї, вони були здатні гарно вигодовувати трутня, бо молода тільки бджола може вживати пилок, виробляє, е, ну, вирабатувати маточне молочко і годувати якісно і трутня, як будущу чоловічу цю стать, і майбутніх маток в, в ліце лічина. Тому я акцент роблю на раєву пору, на зміну мінімум одного покоління бджіл у сім'ї, щоб молода бджола, молода вигадовувала, і трутня майбутнього репродуктора по чоловічій лінії, і майбутніх маток. Вигадовували маточним молочком, не зимували бджоли, не зимували бджоли, а молоді. Ну, зрозуміло. Дякую. Ну, хоча, ну, хоча, на Дивіться, хоча я знаю, що є, є дають е, трутньові рамки у центр гнізда. Це Волохович робив. Він він що він робив? Він стамісткою з одного боку по всій ширині рамки зрізав бджолину ячейку, давав сім'ям на останньому взятки. Вони трутньом, трутньом його все відстроювали, відбудовували трутньом. І він заливали медом, і він давав ці трутневі оці ось там декілька рамок, центр гнізда. І тільки був обльот, тільки матка заходила на центр гнізда, вирощувала там сверхраннього трутня, і він таким чином виводив э, якомога раніше маток. Ну, побідітелі не судять. Працює це, раді Бога, все. Трутня може вигадовувати зимувала бджола маточним молочком, лічинку, і бджолу. Ну, бажана не матку. Бо старі бджоли, як вигодовують маток, старі бджоли маточним молочком за рахунок білка особистого жирового тіла. Вони час, е, часто е, бувають буває гарні матки повноцінні виходять. Або виходять або переходна форма, або каліки, або, ну, коротше кажучи, 100% відсотки, навіть 50% 50% відсотка якісних маток при годівлі старими бджолами не відбувається. Вердикт Рутнера. матководства. Дякую. Володимир Ігорович, оце, що ви сказали, це у вас описано в екстремальній зимовці у вашій книжці, да? Оце да. останнє предложення. ну, по логике, раевая пора, все, это, это то, на, на что я ссылаюсь и чем руководствуюсь. Там, где масса трутня, масса, там матки есть э, из чего выбирать. Не, не полетела лишь бы с кем, а там, где догоняет сильнейший, где и физиология передается максимально полноценно. Даже инструмента, те, кто ни одну собаку съел на инструментальном осеменении, все равно на рабочие семьи отдают маток на свободний обгул. Володимир Ігорович, а коли ви своїх маток ізолюєте, от ви кажете перед соняшником, а конкретно в началі чи перед може? На, початку. На початку е, цвітіння соняшника. Він починає, у нас він цвіти квітує більш більш місяця. Так що і не обов'язково за 10 днів до початку. Бо якщо я за 10 днів до початку, то це буде це буде півтора місяця мінімум. Там втрачається е, зовсім, дивіться, е, якщо я зачиняю на початку липня, і він заквітує десь до 10 липня. Ну, хай навіть і на початку липня він цвіте по цього. Ну і так що? Ну я втрачу там якийсь кілограм другий на розплод, на годування нектаром розплоду. Але основний товар піде, піде, тобто основний нектар піде в товар, тому що немає відкритого розплоду все матки зачинені. Зрозуміло. А дивіться, а от а перший раз е, ви ви так ну, прошлий раз чи який ви говорили, що е, ви два рази ізолюєте, так? От перший раз весною. Це ну це я зрозумів другий раз, а перший раз весною, коли можна? Як? Перший раз ви можете, якщо ви акацію хочете взяти, ви на двох матичі. Я на верхній матці роблю відводок, а нижню зачиняю в ізолятор. І все. Я кажу, це перший раз, якщо ви хочете взяти акацію. Якщо у вас є такий, така можливість, ну є в вашому районі, що у вас була два головних взятка: акація і і соняшник. Два. Ну, у нас е, у нас лотерея або джекпот, скоріш за все. Вона раз у п'ять да. років дає і так от. Да, да, Але бджолярі тянуть, тянуть до останнього, бояться навіть рамку бджоли забрати у сім'ї, щоб щоб на акації реванш за прошлий год, і так із року в рок. І де <laughs> ці реванші сім'ї розраїлись потім. Так що, якщо сильна сім'я, краще за три тижні робіть відводок на старої матки, обгулюйте. Якщо навіть вийде молода матка на початок цвітіння в акації, якщо молода вийде, у вас буде вже робочий стан, розплоду нема, ви візьмете товар. Але ви нічого не втрачаєте. Ви абсолютно нічого не втрачаєте, бо якщо не буде у вас взятку з е, акації, то ви обгуляєте маток. Все. І між отводком на старої матки і молодої матки ви зараз ротацію рамками зробили, щоб не було пробуксовки. І на подсолних ви виходите з удвоєної пасіки, і посілі у вас два і відводок, і сім'я. Ротацію обов'язково робити. Пасіка без е, без, без відводки це не пчеловодство. Владимир Ильич, а внизу матку выпускаете через сколько, через какое время? И обрабатываете щавелевой кислотой? Ні, Да, вісім днів. 12, 12 дней минимум, до 15. Щоб когда она начнет сеять, начнет сеять, відкритий ще бу- відкритий буде, но печатного ще не буде, а той печатний вже вийде. Ясно. То чисто, ма- чисто арифметика. Кто Да. умеет считать, у него пчелы ведутся. кто любит математику, вот у него пчелы ведутся. Тут надо все считать. Владимир Іванович, ще є таке питання. Дивіться, якщо запускаємо двохматочний режим весною, і дати їм спробувати дотягнути, розширити корпусами вниз, вверх, щоб вони ну, відтягнути цей раєвий момент. Да? Якщо вони потягнуть мисочки маточники, де потягнуть раніше, в нижньому чи верхньому корпусі? По ідеї, в верхньому мали. Частіше, частіше в верхньому, бо там як сидить вона, як у Бога за пазухою, туди все тягне. Там мікроклімат такий бомбовський, і всі корма туди. Вони, вони по-перше, створюють е, температурний режим і знизу підігрівають, і забивають рамки, медом рамки, тобто е, температурний фактор е, в райовий стан заганяє більше вверх. Внизу частіше можуть зміну зробити. Я зрозумів. Так що ну, чому я зразу чому я зараз питання було? Дивіться, питання було, як коли перший раз я зачиняю матку в ізолятор. Внизу матка ну, обделенная, обделенная е, в своєму розвитті, тому що все по природі тянуть угору. Там прецедент, є плодна матка, є відкритий розплод, і туди знизу все тянуть. І внизу так е, матка на, на, полу, на полулегальных таких е, основаннях существует. На верхній матці там все є. І корма там зразу роблю відводок, а цю закриваю в ізолятор, вона вона їй недороїння, бо все було вгорі. Робочий стан створюється, і ви берете товар з акації, якщо він там у вас є. Ну, а... ми, ми допустимо, не тянемо. Ми в цьому 22-му році, 25 квітня, робили привівку. А 5 травня ми робили вже отводки на старих матках, і 10 травня ми вже давали маточники на виході і обгулювали до спіли до акації. Акація зацвела 25-го, спіли до акації обгуляти по дві матки. Бомба, так. все. І що вам, які вам ще треба рекомендації? Вся практика під, підрихтує все ніяких, все працює ідеально. Я ж кажу, що не треба не видумувати з цією щавлівою кислотою. Все працює, от водки зробив, обробив, е, на главний взяток підвезли. Е, сім'ї принесли в двохматочному режимі 150 плюс, пасіка нікуди не виїжджав. Ой, пожалуйста, все як по написаному, так? Да? Да, все все чітко, як по книжці, все написано, все. Єдине, що не сподобалось, я не знаю, Е, закривали з 4 липня по 4 серпня на місяць, закривали на главний медозбор, е, залили всі гнізда. Тобто прийшлося качати гнізда, тому що випускали маток, маткам не було де сіяти, щоб наростити е, взиму зиму пчели. От якби один недостаток. Не знаю, чого вони не викинули все вверх. Гнізда залили і запечатали. Якби. Ну вони ж бачите, вони на останньому... всю пасіку качали гнізда. Вони на останньому взятку, це останнє, головне, чого називається, бо вони йдуть по інстинкту масового накоплення кормов. Перше, куди вони забивають, там, де вийшов розплод, а потім що залишок уже вгору. Якщо був там розплод, вони звичайно якусь частину вдали там її сіять. А так як не було, ну в зиму як пішли, ви дали їм на на маткам посіяти? 4 серпня ми випустили рівно на 30 днів. Е, дуже не повезло нам з погодою. Випустили маток, е, сильно похолодало, і днів 8-9 йшли дощі. Е, набрали по 5-6 рамок розплода, і ми закрили їх взиму. Якби зимує зараз отлично, не бачу ніяких проблем. Все все добре, осипі нема, дно сітка, ніяких утеплень. І подивився, от були обльоти, то так виборочно пару сімей глянули, всі корма на місці бомба, дуже приємно. Чуть такі результати. Так що все, все, все люкс, все працює. Ну як все чітко, як в книжці, все отлично. Я кажу, обкатали ми цю тему, і зимовка, і все то, що треба. А, і оці, хто, От хто ще. Ну, кажіть, кажіть. Какой регион это? Е, Пасіка, південь Вінницької області. Ага, ясно. Е, закриваю закриваю матку е, тільки на зиму і закриваю матку на главний медозбор, на акацію. Стараюсь зробити отводок на старі матки. Тут ізолятор не приміняю. Приміняю, що поки там молода обгуляється, то там жахнем щавелькою, то якби все отлично. Нема, нема взагалі ніяких. Ну, готова железна тема. Все. Хай ті, хто ще сумнівається, буде ваша ну, от, результати вашей практики как-то вдохновит кого-то, потому что бывает очень часто, и три года уже занимается, все равно, как попадают в среду консерваторов, как навдувают ему в ухо опять, что ты робишь, останешься без бджилицы, противоприродно и караул. Опять начинает сомневаться. Нет. Я приводив чоловік 5-6, отак от за руку приводив до вулика, відкриваю вулик, показую ізолятор, показую, витягую матка жива, показую кількість пчол, і людина дивиться на ці корпуса магазини, що вони приносять. Він каже, такого не може бути. Про що, про що будемо говорити? Ну так, це важко, важко. Переступити через себе це ну, це подвиг. <laughs> Розумієте, що стереотипи це, це діагноз щоб їх подолати? Е, дивіться, е, я за пару років свого пчеловодства, четвертий рік в мене практика, пасіка півсотні сімей. Щоб ну, в мене немає десятирічних там ну, якби е, брав я спочатку матки з цих племінних модних обльотників. Ну і що я скажу? Ну, ніякі вони. Ну, от, ну, ну, прийшли до того, що почали виводити на другий рік свого посічництва, ну, займання бджолярством. На другий рік ми вирішили виводити маток самі. І в привівки ми починали ставити по 15 штук, не більше. Ну, так як перутнер, рутнер вже скільки там описував, 25 вроді би. Да? В роєвід можна там 30 ставити трошки більше. Звісно, різниця між тими матками що на продажу люди продають. Я не хочу сказати, що всі продають. Може, мені так попало. Я брав декількох різних матководів, але одному задав вопрос: а скільки кажу, привілок ви ставите на прийом? Він мені озвучив цифру 90 мисочок. 90 мисочок вони ставлять. Тобто якість тих маток, ну, можна подумати, як їх кормили. Да? Тобто, хотів би з вами порадитись, от в такому плані, якби намічені деякі сім'ї, які показали себе з кращої сторони. От хочеться від них взяти матеріал. І не хочеться ставити більше, ніж 15 лічинок на прийом. 15, ну 20. Але в зв'язку з тим, що треба велике кількість маточників, е, як їх сохранити, щоб, допустимо, цю сім'ю через 5 днів перепривити, а ці маточники віддати кудись далі на дозрівання. Тобто можна, да. допустимо, зробити три воспіталки, віддати в одну, а на двох опять переперевитися, щоб через п'ять днів якраз підіграти ці цифри, щоб зробити отводки під ці дні, щоб добре, будуть робити Дуже сматки, добре правильно? питання. Я я вам скажу, де ви ви створюєте. Ви зробіть якоїсь сім'ї, у якоїсь сім'ї, зробіть відводок на старій матці а всю сім'ю без маточку, хай вона у вас буде як інкубатор, і туди ставте на дозрівання усі ось в рамки з привівки із сім'ї воспитателів. І ви будете все під контролем, у вас будуть, а внизу хай вони обгулюють матку, хай вони внизу обгулюють матку, вони ті ті маточники з роду не тронуть. З роду не тронуть. Вона внизу через е, розділительну решетку, хай там обгулюється матка, а решта з розплодом, хай угорі, там, щоб мікроклімат був гарний, де розплод, щоб там було, ну, звичайно, щоб не було там свіщевих маточників, бо вискочуть і поїдять вам, погризуть маточник. Тобто інкубатор. Ну, я, я хотів уточнити. Інкубатор я роблю із безматочних сімей. Все. Якщо райова, вона в райовому стані. Там навіть і, і раєві матки, як виходять, то вони з роду вам прививаєш у рамку не тронуть мати лічинок, чи тобто мати ще не тронуть. Зроду раєва сім'я. А якщо вона була не раєва, то там, не дай Бог, щоб у цьому цей, у цьому відділенні, де ви будете зберігати ваші надозрівання маточників, щоб там не було відкритого розплоду свіщової матки, не дай Бог. Бо свіщова вискочить, все, вона перетрощить вам маточники. Або інкубатор, інкубатор, як е, застосовують е, Ну, тобто варіанти є. Або інкубатори роблять для дозрівання у бігоді їх е, чіпляють, прививаючи ці рамки всі, і там при температурі дозрівають молоді. Або робите обізматичне сівів, цей інкубатор, кожні, кожні 5 днів ставити, Як тільки запечатали, давайте на. Вони їх там обігріють, вони їх там до, донянчать. Все воно у вас буде по цифрам, по числах, ви будете держати під контролем. Тобто безматочна сім'я це ваш інкубатор на пасі для всіх ось рамок. Ну, тобто робиться безматочна сім'я через 5 днів удаляємо всі свіщі, правильно? Так, так, так. так. І вже так. коли немає розплода, ми віддаємо маточник. І маточник має бути печатний, правильно? Так, так, тільки печатний. Ну, не... ваш... Якщо є. Ну, кажіть, Тому кажіть. що якщо, допустимо, ставити печатний маточник, то теж не всунеш їм раніше, поки в них перший печатний свій не боявився. Тобто треба витримати ці ці дні, щоб обрати в них всі свіщі, і потім дати їм печатні маточники туди, правильно? Майже ж буде так, ви ви е, за, заблаговременно робите відводок на старої матки, там потягли свіща, все. Через 5 днів ви вириваєте всі і даєте рамки на на зберігання. Усі маточні. І все. Е, і так і конвейером пішов через так, 5 конвейером днів. Так, підете, так. Навіть якщо ну, обгуляється внизу матка, вони їх не тронуть, ті маточі. Все, я зрозумів, дякую. Czy e, ja mam pytania do Так, слухаємо вас, слухаємо. Чи, чи е, сподіваєтеся різниці в якості маток, які вигріті були е, в інкубатори і в сім'ї. Ну, це я як як варіант сказав, що є інкубатори застосовують. Можливо, інкубатори якраз і застосовують на цих ось промишлених, на ну там матководи. Матководи, де їх багато. Звичайно, що сім'я, звичайно, що сім'я і обігріє набагато краще, бо там бджоли сидять над кожним маточником. Кожний маточник вони обліпляють і обогрівають. Як це буде, як це стосується, і як це трапляється у інкубаторах? Я я кажу просто, що є такі варіанти. Або інкубатор застосовують, або безматочна сім'я. Це те, що я користуюсь я на любительській пасі. Я питаю до того, що я користуюся інкубатором і, і... Е, так думаю, чи, чи це чи це є найкращий вихід, чи найкраще дійсно використовувати до того сім'ї. А в мене мало е, пчолородин є, тому я е, мені вигідніше е, Інкубаторів. В інкубаторі, бо мені кожній родини шкода. Ну, якщо у вас, якщо у вас якість вас задовольняє, то хай вони в інкубаторі дозрівають. Він там має до 0,5 0,5 степеня можна поставити температуру. Ну, та я розумію, що там все все можна. Нау... Техніка зараз така, що що будь здоров. Вогкість також, вогкість також є відповідна. Ну тільки це відсутство бджів не. А от відсутність бджіл, а мало ли, а може, а може вони там ну. щось щось майбутні матки там сидять і щось шепочуть їм. <laughs> Якусь колыскову спевают. Владимир Иванович, и ну раз вот э, семью-воспитательницу даешь прививочную рамку на 20 маточников, тянут он раз 15-17, а иной раз 3-5. Вот какие факторы влияют на это? Ну, может, перенос неправильно, мало ли. То, что, вы пере... То, что у вас приняли, уже приняли 3-5 из 20, допустим значит, те были перенесены правильно. Мало ли, может, травмировали, может, э, ну, что-то ищите причину именно вот в некачественном переносе причин. Этот джен, если джентер, там, там уже другая причина может быть. Каприз самой семьи. А если вы переносили искусственно, вот и переноса, за счет переноса, там уже грешите на некачественный перенос. Если у вас частично какой-то процент приняли. Пересох, может, пересохла личинка, может, травмировали. Так, ну, шановне панство, будем завершивать, мабуть. Да? Питань нема. Так що на все добре. Дуже дякую за спілкування. На добраніч. Все буде Україна. Слава Україні! Україна переможе. На добраніч. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Терпіться. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую.